Saluton, care esperantistoi. Mm, Antena de Dange, mi uh, sekvadis, mi anka um, uh, nun <laughs> sequas la la situacion uh, politikan. Ehm, uh, chtia en esono. Kai uh, speciale la la campaigno de de Trumpo. <laughs> Kio estas vere ehm um, disputiga polemica eh, eh, quereliga uh, ehm, mi vidis kelli le li altiris la ehm, successe la la mal la mal dextra in um, ehm, uh, mal proxima in alla in um, uh, eh, partiano in uh, eh, in homoin kai li um, li nun volas altiri paroli al la la la la comunumoi de uh, de LGBT uh, eh, li volas uh, eh, altiri ilin kai kai anka um, ehm, la la portiano in de ehm um, sequanto in de de Bernie do mi volas sti charmi mia <laughs> mi pripensadis multe uh, pri la la situacion eh, kio uh, kio kio ni havas tia kia opinion havas vi pri pri li pri lia uh, kvereliga <laughs> kve uh, campaino eh? kai um, Kion, kion vi pensas? Gis.